हेलो गाइसहरू होइन नमस्ते सम्पूर्णलाई गुड मर्निङ गुड मर्निङ होइन गुड आफ्टरनुन भइसक्यो सो अहिले चाहिँ म पल्टानिस पुग्न र अझै नौ किलोमिटर रहेको छ अहिले चाहिँ एकदम प्राइजहरू फाइनली म चाहिँ यो एआरके पार्क भन्ने ठाउँमा आइसकेको छौँ सो यहाँबाट चाहिँ कति मिनट लाग्छ थाहा छैन है पल्टानिस धेर लाग्दैन होला मेरो विचारमा फाइनली यहाँ आइपुग्यो यो डाँडामा आइपुग्यो एकदमै कुहिरो लागिरहेछ पानी परिरहेको छ खासै राम्रो दिन छ नि यो साइकलले मलाई साथ दिइरहेको छ भर्खरमा पन्ध्र किलोमिटर छ साढे छ किलोमिटर मात्र साइकल राइडिङ हो मेरो किनभने सिधै उकालो भएर हो र अब चाहिँ तेर्सो तेर्सो जस्तो देखिन्छ र यो ठाउँ चाहिँ एकदम रमाइलो छ र त्यहाँ हिमाल देख्न सक्नुहुन्छ नजिकै छ तर स्पष्ट देखिरहेको छैन र उकालो चढाउँदा चढाउँदा साइकल अलिक अफलाइन सास हल्का ब्रेथ भइरहेको छ एकछिन रेस्ट पनि चाहिन्छ सो रमाइलो ठाउँ छ साथीहरू तपाईँहरू साइक्लिङ आउनुहुन्छ भने ग्रुपमा आउनुहोस् एक्लै नआउनुहोस् जङ्गल छ अलिक झ्याउ पनि हुनसक्छ सो यस्तो छ लगभग म साढे दस बजे हिँडेको अहिले एक बज लगभग मैले साइकल चलाएको साढे दुई घन्टा तिन घन्टा हुन आँटिसक्यो अनि उकालो भएर होला अलिक ढिलो अब त तेर्सो हेलो गाई सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन होइन बुनाजुवा अहिले चाहिँ म पल्टानिसको लगभग लगभग अझै पाँच किलोमिटर छ अझै म दस किलोमिटर राइड गरिसक्यो दस किलोमिटर होइन एकदम रमाइलो ठाउँ छ अनि यो चाहिँ निकै यहाँ होटेलहरू रहेछ अनि त्यसपछि बाटो बनाउने क्रमहरू पनि रहेछ त्यता अनि यहाँ होटेलहरू पनि थरी थरी छ अल्पाइन स्की पनि छ सेन्ट्रु होइन रमाइलो ठाउँ छ अझै छ राइडिङ म माथि अब साढे तिनसम्म चाहिँ राइडिङ गर्छु होला पुगेन भने फर्किन्छु पुग्यो भने एकदम म ह्याप्पी हुन्छु आज हेरौँ अझै अहिले लगभग साढे एक भयो कि दुई बजे थाहा छैन अझै साढे तिन बजीसम्म चलाउँछु त्यसपछि फर्किन्छु यहाँदेखि चाहिँ भालुको झम्का भेट हुने कुरो रहेछ यहाँ त्यस्तो लेखा चाहिँ आतेन्चे भनेको छ है भालु भेट्न सकिन्छ भन्ने यहाँबाट एउटा सन्देश दिएको छ अब द बी केयरफुल अब हेरौँ के हुन्छ हल्का अगाडि जाउँ त्यसपछि यहाँ मलाई कन्फ्युजन भयो क्या यहाँ तिनवटा यहाँ माथि देखाएको छ फेरि उ त्यहाँबाट तल र माथि छ कुन चाहिँ बाटो जानु मलाई कन्फ्युजन हो साथीहरू अन्डा खाँदैछु म त यहाँ आज खाएन मेरो खाना न अन्डा अनि त्यो यो तिमी सोरा फारा नन अल्कल होइन तिमी सोरा अझ पनि साइकल राइडिङ अब चाहिँ खतरा साइकल राइडिङ हुन्छ उकालो आउँदा चाहिँ मलाई होइन चार घन्टै लाग्यो नन स्टप चार घन्टा साइकल चल्नु उकालो त्यो मान्छे खत्रै हो क्या खतरा हो क्या खतरा चार घन्टा नन स्टप उकालो चलाउन न बबल मान्छे होइन अब ओह्रालो त सजिलो छ फाइनली मैले पन्ध्र किलोमिटर चाहिँ साइकल चला अब पन्ध्र किलोमिटर फर्किनु पर्नेछ फर्किँदा केही फरक छैन चेज गाइसहरू चेज चेज यस्तै छ जिन्दगी आज पानी परेर झ्याउ बनाए मासु कस्तो हुनुहुन्छ यस्तो ठाउँ छ गाइजहरू सबैले वेलकम छ मेरो भ्लगलाई मन पराइदिनु होला